سلام علیکم خوش آمدین به یک session دیگه از Doing Business این افغانستان آقای اکبر ارغندیوال در فیلند CEO Synergy هستند در افغانستان که گروپی از کمپانی ها باره درباره در درباره education شان بیشتر از پیش خود آقای ارغندیوال بعد از مکتب خلاص کردم من در کمپانی انتویت سافتور کار میکردم بیس software engineer من میشه در کالج که از طرف روز درس میخوندم از طرف شب کار میکردم خودم در استرانا کار میکردم و آشپزی میکردم مشکلاتی که انترپرنورز می داشته باشن وقتی که استارت میکنن یا آغاز میکنن یک تجارت را بیشتر چی مشکلاتی است و اونا را شما چه قسم identify میکنین چالش اول جوانایی است که بسیاری کسایی که در می انکیبیشن ها میرن training هایی میرن که به خاطر انترپرنورشیپ بار کردن اکثرشان که موفقانه خلاص میکنن در دفتر ما میان و اولین سوارشان است که آره چی کنم پس چی خواندی به خاطر کنام از جای fund گرفتن چند نفر جمع کردن train برایشان ترینی میتن و entrepreneur از اونا جور میکنن سرتیفیکیت برایشان میتن اونا نمیفهمن که چی هستن با از که خلاص کردن و پیش ما به خاطر میان که اینا خیلی practical ما خب business جور میکنم آره چی کنم مهمترین part business plan همین financial plan است که باید داشته باشند در افغانستان اپورتونیتی بیاد و به اندازه زیاد است چون هر جایی که چلنج باشه اونم قدر اپرچونیتی هم وجود داره ما چطور میتونیم یک business work plan موفق داشته باشیم business plan دو, دو, دو part داره part اولش او ما technical plan میگیم که technical plan اومد یک narrative است که تشریح میکنه خود business در financial plan یکی خو capital expenses وقتی business جور میکنیم چقدر پیسه ضرورت دارین در اول تصمیم گرفته میشه در business plan در financial که آیا شما به loan میرین یا partner دارین یا ای که از مصارف از مفاد business مصارف business میتین اما در جیبتان چیز دیگه نمیارم در افغانستان یک بدبختانه ما source نداریم که بریم معلومات بگیریم اگر از بسیار کم است در مجموع که آدم بتونه یک فیسیبیلیتی استری کنه یعنی که market ببینه که آیا این کاری که میکنم در این market میشه یا نمیشه یا پارت بزنس پلان است به نظر شما چی رقم یک تجارت یا چی رقم یک بزنس ما موفق گفته میتونیم وقتی یک کارپوریشن جور میشه به یک دلیل جور میشه بس او دلیل پیسه جور کردن است دلیل بزنس جور کردن پیسه را آدم انوست میکنه و مفادش میگیره تشکر از اینکه آمدین بسیار صحبت های خوب داشتیم بسیار چیزهای زیاد را آموختیم